SCP-1057 merupakan sebuah ruang kosong yang panjangnya sebesar 5 meter. Walaupun terlihat seperti kosong, akan tetapi memiliki perawakan sebagai hiu macan. Walaupun SCP-1057 tidak memiliki berat badan atau semacamnya, ia bebas untuk berenang di bawah air ia pun juga memiliki beberapa karakteristik yang mirip seperti hiu macan seperti biasanya. Dengan tambahan, SCP-1057 akan menjadi sedikit terlihat ketika ia berenang di dalam air garam. Akan tetapi, karena ia tidak ada di sana, maka dia tidak bisa disentuh sama sekali. Telah diketahui bahwa semua makanan yang dia konsumsi akan hilang karena dicerna dengan pengecualian terhadap warna tekstil yang tidak bisa dimakan. SCP-1057 disimpan dalam tangki akuarium kaca yang diperkuat dengan 4 meter dalamnya, 15 meter panjangnya, dan 9 meter lebarnya. SCP-1057 harus diberi makan 5 kg daging mentah yang sudah disuntik pewarna khusus yang tidak bisa dimakan tiga kali sehari. SCP-1057 ditemukan di kolam renang umum yang ada di Setelah tujuh kematian dan satu orang yang terluka, agen Foundation pun datang ke sana untuk mengamankan SCP tersebut. Setelah hiu tersebut diamankan, dokumen 1057K24 pun ditemukan di papan pengumuman Foundation.